ат құламасын балуанда жығылмасын мақсатыңа жете бер алла тағала бақ несі несібіңді берсін бәрекелді міне иншалла мен болсын рахмет міне ниеттер қабыл мұраттар асыл болсын алла қаласа міне ат жалын тартып азамат болған балдарымыз елдің көк туын жоғары көтеретін қазақтың батыр азаматтары болсын ағайын кән шәкемен алла не тілеген аман есен атқыламай бәрекелді рахмет міне жаста болса талай игі істерге бас болып жүрген азаматтарымыздың бірі міне шоқан бауырымыз Бәреге туралы, бәреге туралы, айт бәрекелде, бәрекелде. Кел, Нұрислам Шабонды жас, Алайдар Шабонды жас балуан, жас бері. Бір арыс тоғыз жолдың торабы, Ақылбек Қожа бауырымыздың Адидас есімді атыменен жоғарғы мәреде Алталашқа белгілі киелі Түркістанды Бақтыбай Шабонды ұстастады бір қой барып аласыздар бір серкені келіп аласыздар ма